انسان کو اس دنیا میں جب بھی ترقی ملی یا وہ کامیاب ہوا یا اس کے معاملات آسان ہوئے یا وہ کسی چیز کے اوپر تھوڑا سا بھی کنٹرول حاصل کرتا ہے تو اس کا کریڈٹ اپنے آپ کو دیتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ قادر ہے وہ الہ ہے وہ کنٹرول کر رہا ہے اور سیلف میڈ مین کے ایسے نعرے لگاتا ہے کہ یہ سب اس نے بنایا اس نے اپنے آپ کو پیدا کیا اس نے پھر آگے وسائل بھی خود پیدا کر لیے یہ ترقی کا اصل حقدار وہی ہے اس لیے لوگوں کو اس کے آگے عاجز ہو جانا چاہیے اور اس کی عبادت بھی کرنی چاہیے اور تعریفوں کے باپ بھی باندھ دینے چاہیے اس کے نام کے اس کے پتلے بنا دینی چاہیے اس کی تصویریں لٹکا دینی چاہیے اور لوگوں میں اس کی شہرت کے قصے عام کر دینے چاہیے اللہ تعالیٰ انسان کے اس تکبرانہ رویے کے آگے اور اس کو سبق سکھانے کے لیے اور اس کو اس راہ مستقیم پر لانے کے لیے جس پر اس کی فطرت اور اس کو تخلیق کیا گیا تھا سورہ واقعہ کے اندر چند سوال کرتے ہیں جس میں تنز بھی ہے سبق بھی ہے رحمت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے اللہ فرماتے ہیں تم ما تم نون بلا بتاؤ یہ جو پانی کی منی کا قطرہ جو تم ٹپکاتے ہو بچہ پیدا کرنے کے لیے ان تم ہو کیا ماں کے رحم میں تم پیدا کرتے ہو اس کو کیا تم بنا رہے ہوتے ہو اس کو ام نحن الخالقون یا ہم پیدا کر رہے ہوتے ہیں اس کو اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم کرتے ہو تو اللہ کہتے ہیں نہنو قدرنا بینکم الموتا ہم نے تو تمہاری موت بھی متعین کر دی ہے اور ہم اس چیز سے ہارنے والے نہیں ہیں کوئی چیز اللہ کو عاجز نہیں کر سکتی اگر تم خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہو یا تم سمجھتے ہو کہ یہ اولادیں تمہیں کریڈٹ ملے اس کا تو پھر تم موت کو کیوں نہیں روک لیتے تم اپنی موت کو کیوں نہیں روک لیتے آگے اللہ فرماتے ہیں اللہ امثالکم اور ہم اس چیز پر بھی قادر ہیں کہ تمہاری جیسی ایک اور مخلوق بھی لے کے آ جائیں گے اور دیکھ لو کبھی کچھ لوگ تھے آج وہ نہیں ہیں اور آج تم ہو کل تم نہیں ہوگے فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ اور تمہیں ایسی جگہ لے جائیں گے ہم ایسے عالم میں پیدا کر دیں گے جس کا تمہیں علم بھی نہیں ہے آگے اللہ فرماتے ہیں دوسرا سوال کرتے ہوئے افرآ مَا تَحْرُثُونَ کھیتیاں تو تم بہت اگاتے ہو بیج تو تم بہت ڈالتے ہو مال بھی بہت کماتے ہو اس سے ایگریکلچر کے نام کے اوپر تم نے بڑی بڑی انڈسٹریز کھولی ہوئی ہیں بڑے بڑے تمہاری تجارتی سلسلے ہیں ذرا یہ تو بتانا یہ جو تم بیج ڈالتے ہو زمین کے اندر ان تم تزرا نار اون تم اگاتے ہو اس کو تم گٹلی کو پھاڑتے ہو تم اس کو ہواؤں سے بچاتے ہو زمین کے نیچے وہ جن طاقتوں سے لڑتا ہے وہ تم کرتے ہو اور زمین کے اوپر وہ جن آفات سے لڑتا ہے یا وہ تم کرتے ہو اللہ فرماتے ہیں اگر یہ تمہارا دعویٰ ہے کہ تم کرتے ہو یہ تمہیں کریڈٹ ملنا چاہیے اس کا اس کائنات کے نظام کے چلنے کا تو اللہ فرماتے ہیں لو ختاما اگر ہم چاہیں تو اس کو ریزا ریزا فضل تم پھر تم حیرت کے ساتھ بیٹھ جاؤ گے اور تم حیرت سے بیٹھ جاتے ہو جب پانی سائلوں سے بڑھ جاتا ہے جب ہوائیں تیز ہو جاتی ہیں جب زمین ہلنے لگ جاتی ہے جب آسمان سے بجلیاں کڑکنے لگتی ہیں پھر تم سب ہی بیٹھ جاتے ہو پھر سب کی تسبیاں شروع ہو جاتی ہیں پھر ہم ہی یاد دارے ہوتے ہیں سب کو جب موجوں میں تغیانی آتی ہے اور سمندر تیز ہو جاتے ہیں کہتے ہو یہ تو ہمارے اوپر کسی قسم کا بڑا تاوان آ گیا ہے بل نحنو محرومون اور ہم تو محروم ہو گئے ہیں ہم سے چیز چھن گئی ہے ہمارے کنٹرول میں کچھ نہیں ہے تو پھر اس ٹائم پر اپنے آپ کو کریڈٹ کیوں دیتے ہو جب جانتے ہو کہ اللہ ان سب چیزوں پر قادر ہے اللہ تیسرا سوال کرتے ہوئے پوچھتے ہیں افرائی تم الما اللہ تشربون پانی تو تمہاری بڑی پسندیدہ چیز ہے پیتے بھی ہو تم اس کو اور کافی ملا ملا کے مختلف رنگوں کی تم ڈرنکس بھی بناتے ہو اس سے بھلا یہ تو بتاؤ کہ پانی جس کے ساتھ تم اتنی بڑی دنیا چلا رہے ہو اپنی جس سے پیسہ بھی کما رہے ہو مال بھی کما رہے ہو اور تمہاری لذت اور تمہاری صحت اور تمہاری پیاس بھی بجھاتا ہے تم انزل تمو من المزنی تم آسمانوں سے بادلوں سے اس کو نازل کرتے ہو ام نحن المنزلون یا ہم نازل کرتے ہیں اس کو لو نشا اگر دعویٰ تمہارا ہے کہ یہ پانی تمہارا ہے تو اللہ کہتے ہیں ہم چاہیں نہ اگر ہم چاہیں جال نہ ہو اجاجن تو ہم اسے آسمانوں میں ہی کڑوا کر دیں زمین تک پہنچنے سے پہلے فلو لتشکرون کیوں نہیں تو آجزی اختیار کرتا کیوں نہیں تو شکر ادا کرتا کیوں نہیں تو جھکتا اللہ کے آگے کیوں اتنا تکبر کرتا ہے ہماری ڈھیل کا غلط مطلب لیتا ہے تو سمجھتا ہے کہ تیرے پاس جو وقت ہے وہ تیرے خلاف نہیں چل رہا تو نے میرے آگے ایک دن کھڑے ہو کے حساب کتاب نہیں دینا میری بنائی ہوئی دنیا اور میری دی ہوئی زندگی ایسی حالت میں جب تو تھا لم یکن شیم مسکورہ جب تو قابل ذکر ڈسکسیبل سبجیکٹ بھی نہیں تھا ہم نے پیدا کیا ہم نے دنیا دی تجھے ہم نے وسائل کریٹ کیے ماں باپ ہم نے دی تعلیم کے ذرائع ہم نے پیدا کیے ہم نے تیرے جسم کو حسن دیا تیرے بالوں کو حسن دیا تیری آنکھوں کو حسن دیا اینڈ میں ہمیں ماننے کے بجائے تو نے اپنی نفس کو سجدہ دے دیا یا لوگوں کو اپنا خدا بنا لیا یا معاشرے کی رسومات کے اوپر جس کے آگے تجھے اپنے آپ کو نہیں جھکانا چاہیے تھا تو نے اس کے آگے اپنے دین کو برباد کر لیا اپنا دین بیچ دیا ہمارے کلام کی بڑائی نہ رکھی اور ہماری ہماری بڑائی بیان نہ کی آگے اللہ فرماتے ہیں چوتھا سوال افرائی تمن التی تو آگ سے تو تم بہت ہی کام لیتے ہو تمہاری پوری دنیا آگ پر چل رہی ہے انڈسٹری آگ پہ چل رہی ہے فوسل فیولز آگ چل رہے ہیں تمہارے انجنز آگ پر چل رہے ہیں آگ ہی تھی جس کے تحت تم ترقی کر کے یہاں پہنچے گرمائش میں یہ آگ, کام دیتی ہے کھانا پکانے پر یہ آگ کام دیتی ہے تمہاری کھالوں کو اس میں سے چربی نکالنے کے لیے یہ آگ کام دیتی ہے تمہاری ہر چیز کو پیوریفائی کرنے کے لیے یہ آگ کام دیتی ہے بھلا یہ تو بتاؤ انشا تم شجرتہ جس درخت سے یہ کوئلہ بنتا ہے اور یہ آگ بنتی ہے تم اگاتے ہو اس کو ام نحن یا ہم اگاتے ہیں اس کو ہم نے بنایا یہ سب کچھ کس ہم نے یہ سارے اسباب بنائے نصیحت کے تمہارے لیے للمقوین اور مسافروں کے فائدے کی چیزیں بنایا ان سب کے لیے یہ سب ہم نے بنایا تھا کہ تم نصیحت حاصل کرتے تم سرات مستقیم حاصل کرتے تم دین کی تلاش میں نکلتے تم دین پڑھنے نکلتے جو اتنی قدرت والا اللہ ہے تم اس کی معرفت کے لیے نکلتے اور تم اس میں بسم ربک العظیم تم عظمت والے رب کی تسبیح بیان کرتے لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے ہیں تم کہتے کہ اللہ تیرے علاوہ میرے اندر کوئی قوت نہیں ہے ہم فقیر ہیں تو غنی ہے ہم ضعیف ہیں تو قوی ہے ہم نے تکبر کے باپ مان دیے اللہ تعالی ہمیں اللہ کی ذات کو ماننے اور اس کے آگے آجزی ان کے ساری سے محبتاً توکلاً اپنے آپ کو اس کے فرمان اس کے حکامات کے آگے سر تسلیم ہم کرنے کی توفیق عطا فرمائے